سوسردو يتفات إما تبصني قنيك أنا حسن قن حسيني دا هرطيت لي جنيك أنا إمن سوي وجأنا شيت لي جولي فاتيمة قاسي رزمان سردوين متر رزمان قبوقين رزمان ثوع خادوسا دور روح بوسيزي bugün konu çure çed beje Ret el çure çekhbatsi Qadi rasulara khatlana Qaçan hadur goyika Pedin sebe git amona Fatimat yorçan ila Hasan gun Hüseyni da Hortlay goyatan ila Unutul bebek geheco Halak خیسون بگو چرا خود سری کن اونه بگو اره بگو بهین اما حسن گن حسین رچی زری ذکر چو کارن دیهلگی قانا خوشن رچی زارونا وقا حسن و نجئ من احیزی مجگی تثورگی آ قلعا يا سوري قشوى دوخي دوخيقي أنوجا خابا ديقيرا خانوجا مجقيتا سرآني لا قلعا يا سرشاني لا حجرة دوخي آني لا خابا ديري ساني وفاتني لا عليق الله وقد دم تدي روقو ويجي من ويشان أحسيرت أنا بابي قريع وقو سيجي سبيشن بوجي ختم سجيل القرآن تدق قالت لكون علي تدي وقنا خيرتي هابون شي ملقون روقو ويجي قوقنا ما حصله إنسي شيب شدا سلهر زسي شيب شاي زيدون قاري عرا قل هو يلدا وكرب سيبي رشيد أحضر ودر قوي أحنين علي قري سختنا فاتمة والله منر قوي أحنا سوها علي متأسى دي قطع بقو قج علي قو علي تقطي يخيني زما شنبوغو علي بيت إرهانا حكمو شنبوغو تأدي علي حبيب الله خو خدوب وحيو قريش دونارين شيت سدودا بسراب هبي سراب شدودا نوتلي ثرئي من سيد سلطة سيوي وجانا قاجان حدورو يكايان من سلطانا خعالي محكيه إنها بلا سفر ثير قچیلا نیشل رو قاسو اهلو عرصم بوگی لنکزه روزمگی خیخ بی علی خود بگی قوق و گوهبه روزمن بخاد علي دوسا یقیز کلین دوسا گو چور علي دوسا گو یقی علی باقی عاشل راتل دا الجان الاهلو یلدا أدي وخانا علي زمان الضيق قنا شاخو لاغو بير لغون أهدي لاغو كيرنغون كودوري عيش القيتلون سيال قرد القيريتون هيثل عيسين الثيمال هيثل برزل كان ثابي ثيمال زدي أسقري ثيمال قنروك آيلان أولا خلديريت أنا نجرى سندين أبون هبمي خلدا سا أولا خلدا ركون رقورت أدرسنا في شل برزل كان زابي يكون لي جنياتنا شوف الخير يبيت بابا لنا أبونا إبل نزي قردنا يا كاشا لارا إبل يا شورو لارا إبل كي يلقون دوري كيرانا مجكي تل دي جانيري وخدا دا منت ادي ويسادا دا روقوي أساليه جبابا شبك ربعي بلاسي هب دا أبو ليب أبو بكر درعون صدق قو أبو بكر خادو خادو وسنا عودي لقو سحاب الخادر خادر رجعنا خنت طويا يتنا حبيب سلفات إيمات واسيات الدارقون قد إتو بيزهبون جنسا قشور قاچان وقيعة شلرات للدا ما در برزل كالثيان درهان شلبوت آيان ما در خيري يو إيمين درگویا سنه هانا مختار صلح بلان خیری الکیر چون یا چون آنا حبیب است شنی درگو بر زلکنتی ویدون هالی گونیش ویدون هالی گوچولیش یه دادا دون آدی سیما لزدی اسکوی چی رخه چه به چه چه بر قب دلك غلارا دور قاريشي شبدرياز شيمون پشمن گويگي سودا هم می خدا سان هلگی هانر را چونين بیت ارحان سلقادار شیده گوت آده شولین دون قارد هجرا دادا قارد گوت نعالی دون پشمن هجرا دادا پشمن गो न शेमा حبيبة صلى زهرائيل خاب ثبرت أغلاريب حسابها بخمس كين درقو شرخة دوسا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم